Which way out? Through there. Allons-y. Jesus. Don't look in there. No, I know. C'est affreux. T'as vu c'est qui là-dedans vu, c'est qui là-dedans Putain, c'est affreux, quoi. C'est vraiment fou. Plus de balles. immunité. Ah oui, c'est vrai, possible. possible. Je, je croise les doigts, mais je pense pas. Je pense que on l'a coupé trop tard. Il faut lui couper la cervelle. Ça, on le sait très bien forcément. Oh Hein On va la recouvrir de canne Je pense qu'il y a une petite fille qui fait ça dans mon soon Faut, rassurer les gens. On a 9 ans, je vous rappelle, les petits gens. Ça va, c'est pas comme si j'ai laissé le boy à côté. <laughs> Sa gueule, c'est hypant. so. And you're missing something. I thought it was gone. Eh non. I thought you were gone. Thank you. Allez. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. Ne panique pas, sinon tu vas mourir. <laughs> C'est tellement réaliste, mais tellement dégueulasse. bon. Je pense pas que j'aurais à tuer des zombies. C'est affreux. Hein. Est-ce que toi tu serais capable de faire ça Hein Te <laughs> recouvrir de 100 zombies. C'est affreux. Allez. C'était sa mère. Non, pas maintenant C'est pas le moment Qu'est-ce qui se passe là Lee, wake up Please don't be dead Please no Lee I was so scared I, I, I thought you left me I, I, I saw my parents They're dead for sure. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! C'était seulement un peu ouvert quand j'ai trouvé. J'ai fermé pour nous garder safe. Poule en 3, 1, 2, 3. Allez Allez Il faut que je te ramène au train À côté. Attends, ça mute. it is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bit clear. Please, no. No. Th that's not true. Yes, it is. Pardon, Billy. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Poof. Je vous montre relou, mais c'est vrai. Il faut être dur, faut... parce que là, ça va se passer un... On va, on va se faire tuer, là. I think there might be a way out over there. Good, good girl. Let's go. That might be a little slow. I'll help you. Allez. Allez. On peut pas avancer dans 10 000 endroits, c'est normal. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. C'est bon, t'inquiète pas. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they wanted to be up. It was hard. I don't know how you did it. You did good. Okay? Keep going. Allez. We're almost there. Ouais, on prend, on va être très très très dur avec elle, mais c'est pas grave. <gasps> Get up, Lee. The door is right here. Allez Allez vas-y, vas-y, vas-y. I can't. You have to. Damn, I can't move. This is it for me. Ah, mais j'ai raté le train. Please try to get up. Allez. Allez. Ah, j'ai raté le train. I can't.